namubwira ijambo rivuga ngo rwose mutabareka nkubwire uri umuntu wambaye inyama n'amaraso isaha ku isaha uko nava mu isi uko nava mu mubiri nawe niko wava mu mubiri mm. icyiza rero ca bugufi niba wumva ushaka kuba umukirisitu wubaha abantu bose ureke gutora gutandukanya abantu ureke gukunda ngo abakire kurenza abandi kuko uwubona ukabona ni umukene ejo hari igihe azaba ari umukire kurenza undi wumvaga wubashye abo hmm. basirimu bawe hari igihe ejo cyangwa ejo bundi babandi wabonaga nka gasiya wowe numvise babise gasiya hmm. bazaba bazamutse kurenza abo basirimu ugendana nabo uvuga hmm. ko numvise unavuga ngo kugendana n'umukene ntabwo ari byo ntabwo <laughs> se hari igihe umuntu avuga ibintu ukumva rero ahari ntabwo ari n’umwiza ndumva ari ibyo ngibyo namubwira nta kindi njyewe ngendeye ku bandi bashumba mbona mm. ibyo bintu ngewe iyo mbishingiyeho mbigendeyeho ntabwo njya nemera ko uriya mugabo ari apotere mm. ngendera ku mvugo ze zaha kuri yutube kuko mm. ntahinduka ahora ari wa wundi rero ibyo bintu nibyo ngenderaho mbona ko atari umushumba bari kubohoka ndetse eh, uko usoma bibiliya erika cyangwa n'abandi ko bayisoma mm. bagiye babona mbere na mbere y'abatubanjirije mm. no ku bwa yesu n'abandi hari aho basengeraga ahantu bikubita hasi mm. bikubita hasi abantu baba bari kubohoka oh, ahubwo baba barimo kwinjizwamo n'indi myuka mibi batazi iyo ari yo nta muntu ukwiye kwita undi izina ritari ry'umuntu Kuko Imana yaremye umuntu ntabwo yaremye imbwa. Umukozi w'Imana ntabwo iryo jambo ryagakwiye kuva mu kanwa ke. Uko buriya abantu hano mu Rwanda bagiye babana, bakabana badakoye ni benshi. Ariko ntabwo ari igisobanuro cy'uko bahise baba imbwa. Imbwa se Imbwa imoka se? Wafata imbwa imoka ukayigereranya n'umuntu, ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo bikwiriye. njyewe nabwira abakozi ndabwira rwose boka mbese bakabona umugisha niko navuga mm. ntibagerageza korosora ibintu bisubireho kuko imvugo barimo gukoresha zirimo gutuma umurimo w'imana ugawa abantu batinya gukizwa mm. abantu batubonamo nyine babona abantu kuri social media bakavuga ati buriya uriya nagiye kuvuga nk'iby'aba abandi mm. ariko nibagerageza bikosore kuko baracyafite igihe cyo kubikosora kuko imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yero tivi turagukunda kandi tukwifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi burya iyo ufite inshuti yawe igatera imbere nawe nta kabuza nzi neza ko bigushimisha kandi nzi neza yuko utabigiramo igihombo. Rero niba nawe utamerewe neza ihangane wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, ejo n'ejobundi nawe uzaba umerewe neza burya iminsi ntabwo ihora ari imwe. Ah, uno munsi rero kuri kamera za Yellow TV murabona ko turi kumwe n'umubyeyi, ni umumama wacu muramumenyereye kuri Yellow TV ndetse n'ahandi ku masosho midiya, reka abatamuzi atangire yivuga mu mazina ye yombi kugira tubane muri kino kiganiro twese tuziranye. turakwakiriye kuri yero tivi ah, yero tivi ndabashuhuje kandi ndabakunda nishimiye kugaruka kuri yero tivi biranshimishije kandi biranejeje ku batanzi amazina nitwa maro marie claire ndi umumama mfite abana babiri ndumva ari ibyo ngibyo mm. eh, uwo muhoro marie claire uyu munsi noneho abantu bakurikira yelo tivi twavuze ati tugiye kuganira ndetse ducencure amwe mu magambo y'abitwa abakozi b'imana cyangwa biyita abakozi b'imana bakoresha atari meza batakagombye gukoresha harimo abo ugiye uzi ndetse harimo n'abo tutazi ariko uno munsi turaza kuza kuvuga ku bazwi tutagiye kure reka turenge kano kavidewo cyangwa kano ka odiyo kugira tuze kuza kuvuga kuri kino kintu ari uko twese twamaze kucyumva ndetse n'abadukurikira batabashije kukumva nabo bakumve abarokore bababwira abarokore bajya kanyarira na murigenda kizabonwa na maramazana awuzi hose no muri jangwani hari uwo murokore uri gukurura ibyo bintu bino ukumva abyuzuza cyose bose basenga cyane shara abaganda usenga cyane umushakiyeho imirimo reka da umushakiyeho ituro araza akakicira mu ntebe ngo ri iminota mirongo itatu nta na mesaje aduhaye byibuze ari guca intebe yaguze ibihumbi umunani si ubugutu ibyo bintu byo kwicugusa mujye mwicugusereza mu butayu no ku mikeka eh. nugera mu rusengero baraguze intebe zihenze urabizi ko utura ijana uvuge mesaje aho tuvuwa uyivuge mu gisirimu utabanje gutitira no gutengurwa cyane nubikora unabikore ari bwenge mesaje kure wicare kabiri wige mu bantu b'abasirimu ngo utange gutanga mesaje ngo imana ikugarutseho ngo hari icyo ngo mbonye igutambutseho ngo mbonye igeze mu rugo ngo hari icyo mu bana ceceka nta yereka ufite mubwire ngo mbonye miliyoni magana atatu uzivuga umubare mubwiye ngo nzibonye muri aya mezi atandatu tugiye kwinjiramo vuga ibintu bifatika njye mutabazi numbona mu kintu uzambaze ngo ukuri kugikora amakuru ufite ameze gute nituba turi ofu mike nzakubwira ngo hagiye kurikiraho iki hakurikiraho iki hakurikiraho na kiriya na gutyo amakuru mapu yose mba nyifite abo ngabo nibo bahanuzi dukeneye muri kigali mwidufininiraho ngo hari ikintu mbonye ngo sinzi ikintu mbonye niba nta kintu uzicara shaka amavuta ariko nyine abarokore benshi usenga cyane ntago atura utura ntazi guhereza umushumba we nuko ntazi kugura fiyuweri y'umushumba ugasanga umushumba yigurira fiyori guhera ku itariki ya mbere mu kwa mbere akageza mu kwa cumi n'abiri uzi ko utaragura furutanka y'umushumba urasamye mana ndagira ngo ngaruke nshaka oh, poromosiyo mu kazi fiyori y'umuhanuzi se waguze urayuzuza cyangwa wamuguriye bitanu ah, ubwo nabwo waba uri umuhatari yesi kerere reka tuvuge none kuri kano ndakeka iminota twumvishe igera muri ibiri atari iminota mikeya hari icyo hari icyo abantu bumvishe wowe aya magambo cyangwa iyi mvugo y'uno mugabo uyifata gute cyangwa uyivugaho iki <sighs> njyewe iyo mvugo nyine se nayivugaho cyane n'igihe mba numva mbuze ikintu navuga ku mvugo y'umuntu bitewe n'uburyo iyo mvugo ayivuzemo cyangwa nyine uburyo ayikozemo mm. ariko nyine navuga ngo iyo mvugo ntabwo yagakwiriye umukozi w'imana ntabwo yagakwiriye umukozi w'imana kuko icyo mbashije kumvamo numvise ko avuga ngo abahanuzi baba finina ikintu gifinina nyine gufinina ni nko gupfuba mm-hmm. niko nabyita mm-hmm. urabona iyo utetse inkono ibintu bigafinina rimwe na rimwe ntibishye hanyuma rero ntabwo ibyo bintu wavuga ngo ni ukuri kuko iyo dusomye ijambo ry'imana dusanga hakiri abahanuzi bazima mm. hari abahanuzi hari ibihumbi birindwi bitari byapfukamira bayari mm. aya ni amagambo imana yabwiye umugabo bita eliya wari umuhanuzi wari ufite yari afite ubwiza bw'imana mm. ariko igihe kimwe arimo ahunga abandi bahanuzi b'abishe nawe kubera ubwoba bw'umubiri aravuga ati nanjye ndi bupfe arangije abwira imana ngo ni njye nsigaye njyenyine ariko imana iramubwira ngo wikwibwira ko ari we wenyine kuko haracyari n'ibihumbi birindwi bitari byapfukamira bayari <clears throat> rero biragoye kuba wakumva ko abandi bahanuzi bafinina ukumva ari wowe muzima mm. buriya igihe cyose akenshi umuntu yumva ari we muzima akumva n'urimo gukora ibizima hari igihe haba harimo kuyoba haba harimo kutitekerezaho haba harimo kutemera abandi bakozi b'imana kandi icyo kiganiro naranacyumvise ndakirangiza hari aho uwo mugabo yavuze ngo ngo umuntu utemera amavuta y'umukozi w'imana namwe ngo bafite ikibazo mm. ariko iyo ubirebye sinzi niba ari ukubera ko aba yavuze ibintu byinshi hari ibyo avuga ugasanga nawe yongeye yiburanyije yitsinze mm. urumva uburyo akoresheje aho ngaho ni nkaho yakavuze ngo bahanuzi abahanuzi batari abasirimu mm. baba barimo gufinina <laughs> ariko se mu by'ukuri ubuhanuzi ah, n'ubusirimu ntekereza ko ari ibintu bitandukanye ushobora kuba uri umusirimu ariko udakijijwe ijambo ry'imana buriya riratubwira ngo dore kuba witeka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ni ijambo rifasha umutima wanjye mba numva ryafasha n'abandi bantu mu by'ukuri ntabwo wajya ariya ngo wirate ngo uvuge ngo ni wowe ufite amavuta ni wowe uri hejuru y'abandi icyo gihe uba urimo kwibeshya kandi nabubwira ubwira uba urimo kubabeshya nta muntu ntekereza ko yaba yarabayeho warutaga yesu kuko yesu yari umwana w'imana ariko yicishaga bugufi mm. iyo ugeze ahantu rero wumva ko ari wowe uriho ukumva abandi ukumva abandi ni ba gasiya kumva abandi ni ibindi bintu nyine ukabavuga ibyo ushaka byose aho ngaho uba urimo kwibeshya ikindi ubuhanuzi ntabwo aho hantu navuze ngo ngo ntayere kuba ufite ngo ukwiye kuvanga ngo ubonye miliyoni magana ese wazivuga atari ibyo imana ikubwiye mm-hmm. harega imana ivuga ivuga nk'imana ntabwo ivuga imana ikora ibyo ishaka ntabwo ikora ibyo twe dushaka Ibyo ushaka hari igihe bikora iyo ibona bigukwiriye ariko hari n'igihe ibyo ushaka wowe iyo ibona bitagukwiriye itabikora ahubwo igakorayo ibyo ibona bigukwiriye rero sinzi uburyo umuntu ashobora kubwira umuntu ngo ngo ngo imana igwaye ngo amafaranga miliyoni magana atandatu nta hantu yazumvise atanazibwiwe cyane ko abo yita abasirimu hari n'igihe abo bahanuzi arimo asuzugura yakumva aho kumubwira miliyoni magana angahe yamubwira ngo ihana ubusambanyi cyangwa ubusinzi mhm. rero ntabwo imana ivuga ntabwo ivuga ibyo abantu bashaka ibyo arimo avuga n'ibyo nyine yivugira nka mutabazi mhm. ariko imana yo ivuga ibyayo rero ubuhanuzi n'ubusirimu biratandukanye kandi nawe umubajije wasanga ataravutse ari umusirimu mhm. yaravutse ari umuntu usanzwe nk'abandi bose ikindi iyo dusomye bibiriya ni bibiri twereka ko ha abantu b'abasirimu aribo bazabona ubwami bw'imana mm. iyo dusomye muri zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere haratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ntabwo biriya yatubwiye rero ngo hahirwa umukire hahirwa umusirimu hahirwa umuzungu hahirwa umuntu ufite amamodoka hahirwa umuntu ufite amafaranga menshi no ahubwo biriya iratubwira hahirwa umuntu udako mbese utari mu byaha udahagaze mu nzira y'abanyabyaha uticarana n'abakobanyi umuntu ukijijwe niwe bibiri twereka ko ahirwa mm-hmm. rero birashoboka ko waba warahiriwe ariko nta butunzi ufite mm-hmm. kuba rero nta butunzi ufite si igisobanuro ko waba utari umuhanuzi muzima w'imana mm. bishoboka rero ko waba uri umuhanuzi ariko ahangaha nabwira abahanuzi babasha kunyumva harababwiye ngo ntibagatitire ngo ngo ngo bitaganyure bakire bate ariko nababwira ngo ntibakomere bakomere bagume mu murimo w'imana nyiri umurima naza gusarura azashyira ibintu byose ku mugaragaro kandi umuntu wese azahemberwa ibyo yakoze mm. birira avuga ngo dore yesi araje vuba ngo kandi azanye ingororano ngo aje kugororera umuntu wese ibanye n'ibyo yakoze niba arakoze ibyiza uzahembwa niba yarakoze ibibi nabwo uzahembwa icyo nzi cyo ni uko umuntu wese azahemberwa ibyo yakoze mm. rero rwose uyu musaza cyangwa uyu mupapa navuga ngo nagerageze nagerageze ashobora guhindura ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bikagenda neza nubwo abantu bose abasuzugura aho ho numvisemo avuga ngo n'abamuvuzeho n'abageze gute abahaye amezi atatu ariko ikintu nkundira imana ni kimwe burya iyo utanze igihe igihe ntabwo gitinda igihe ntabwo gitinda buriya amezi atatu yahaye abantu yatanze ashobora kuzaba ariwe imana izaba yagaragaje ayo mezi atatu eh. yatanze se n'amezi atatu y'iki ayo mezi atatu sinzi ayo mezi atatu yayatangaga ku bamuvuzeho mbese ku batemeranywa nawe mu mm. mavuta abamo mm. eh, yavuze rero ko nyine bazagaragara mm. eh, ariko buriya nujya guhumura iminsi ujye ujye utekereza ko nawe iyo minsi kureba kuko nubwo abantu bikarana nubwo abantu bishyira hejuru ukabona bariyemeye ukuntu mwaka ubundi yari twese turi munsi y'ibirenge by'imana mm. yego none se wowe uvuga kuki ku magambo abakozi b'imana muri ino minsi barimo barakoresha nk'ayo mutabazi akunda gukoresha kuvangirwa hari n'irindi nigeze kumva avuga ntabwo ndibuka neza neza kuza kuryibuka ndaza kuza kuri kubwira amagambo akunda kuza gukoresha wumva yakoresha kuko nk'umukozi w'imana yakagombye gukoresha ayo magambo arega abantu bo kuri yero nibumve neza mm. ngewe nkunda gusobanurira abantu ibi bintu abakozi abantu bitwa abakozi b'imana mm. ubundi umukozi w'imana bibiri iratubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo umukozi w'imana mm. nta nubwo wapfa kumenya ko ari we uyu muntu w'umukozi w'imana ntashaka kuza hano kuri kamera ngo yirate ngo njye nagiye gusenga nagiye aha nagiye aha nagiye aha nkuye oya amavuta uyu muntu ntushobora kumumenya mugendana muragendana yicwa n'inzara kimwe nawe ibigeragezo bimugeraho kimwe nawe mhm. ariko kuko imana iba yarashyize ubwenge muri we ntabwo ushobora kumenya ikimurimo uyu mhm. muntu gusengera abantu iyo bamubwiye ngo dusengere mm. abasengera atanje kubabwira ati muzane ituro muzane ibi muzane ibi muzane ibitambo uwo ni umukozi w'imana hakaba ikindi cyiciro cya kabiri cy'abantu biyita abakozi b'imana ariko atari abakozi b'imana mm. aba bantu rero bashyira amafaranga imbere kuruta ubugingo Eh, uyu muntu uzamubwira ngo nsengera kugati ndashaka amafaranga mugira ngo nsengera ati banza uzane ituro ngo nsengera ati banza ugure ugatekereza niba imana yamuhaye imodoka itamuha esanse ngo bikunde mm-hmm. ni ukuvuga ngo uyu muntu we icyo ashaka cyane ni ubutunzi arimo ashaka mm-hmm. ni inyungu arimo ashaka mu bantu ariko mm-hmm. akoresheje bibiriya mm-hmm. uyu muntu rero yiyita umukozi w'imana ariko mu by'ukuri ntabwo ari umukozi w'imana kandi bibiriya yo iravuga ngo umene abo ngabo bacuruza imana ingororano zabo bazaba baramaze kuziherebwa mu isi ubugingo bwo ntibuba bugihari hakaza rero ikindi cyiciro cya gatatu cy'abantu bahanura ukumva ni nabyo rimwe na rimwe akanasengera ahantu bakikwita hasi akavuga ngo ni imyuka mibi irimo kubavamo ariko aba bantu bafite imbaraga z'umwijima bakorana nazo eh, bakorana n'imyuka mibi hmm. rero aba bantu abantu basenga cyangwa abantu bifuza gusengerwa bajya babanza bagenzura ibi bintu ko buriya ibyera byose si amata uwatereka hano akabido karimo amata k'umweru n'akandi karimo irangi k'umweru de eri utabanje gushishoza cyangwa ufungure cyangwa usome w'inyuma ushobora gufata irangi ukarinywa uzi ko urimo kunywa amata ariko mu by'ukuri atari amata ari mu kabido ahubwo ari irangi mm. ushatse kuvuga yuko Ah, nshatse kuvuga neza ko hmm. abantu bose biyitirira ko ari abakozi b'imana atari abakozi b'imana none se kuri bano bantu noneho bari gusengera abantu mu nsengero ukabona asengera umuntu yikubise hasi zirambaraga mbaraga kuko ni imbaraga z'ukuri cyangwa ni izindi mbaraga ziba handi hantu ni imyuka mibi ntabwo wowe wemeranya n'abantu ntabwo nemeranywa na bane bagatera abantu ntabwo ari kuri iyi imana ikora ntabwo ari kuri imana ikora ngo abantu bari kubohoka ndetse ko usoma bibiriya erika cyangwa n'abandi ko bayisoma mm. bagiye babona mbere na mbere y'abatubanjirije mm. no ku bwa yesu n'abandi hari aho basengeraga ahantu bikubita hasi bikubita hasi ngo abantu baba bari kubohoka ahubwo baba barimo baba barimo kwinjizwamo n'indi myuka mibi mm. batazi iyo ari yo mm. yego hari iyindi mvugo yacicikanye mu minsi ishize uh, n'undi mukozi w'imana wazanye imvugo avuga ngo ngo umusore cyangwa umugabo ushaka umukobwa cyangwa wishyingira n'umukobwa atamukoye yakoresheje imvugo atari imvugo nziza ngo ni imbwa reka tujye tuvuga burya imbwa ku mazina yazo yakoresheje iryo jambo ngo ni imbwa icyo kintu wowe ukivugaho iki cyangwa wowe wacyumvise ah, jyawe ikintu nakivugaho mm. nta muntu ukwiye kwita undi izina ritari ry'umuntu mm. kuko imana yaremye umuntu ntabwo yaremye imbwa mm. icyo ni icya mbere umukozi w'imana ntabwo iryo jambo ryagakwiye kuva mu kanwa ke ntabwo ryagakwiye kuva mu kanwa ke ngo arikoreshe hari ukuntu nyine ku social media niba n'avangaga abantu baba bishimiye kuhajya no kuhavugira ariko ukisanga hari igihe umuntu avugiye ibintu bidakwiriye mm. ibyo bintu rero nk'umukozi w'imana umubyeyi ufite abana mbese ejo n’ejo uzanashyingira mm. ntabwo ibyo nagakwiye kubivuga mm. Uko buriya abantu hano mu rwanda bagiye babana bakabana badakoye ni benshi ariko ntabwo ari igisobanuro cy'uko bahise baba imbwa seke imbwa imoka se wafata imbwa imoka ukayigereranya n'umuntu ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo bikwiriye njye ndabwira rwose boka mbese bakabona umugisha niko navuga mm-hmm. ntibagerageza korosora ibintu bisubireho kuko imvugo barimo gukoresha zirimo gutuma umurimo w'imana ugawa abantu batinya gukizwa abantu batubonamo nyine babona abantu kuri social media bakavuga ati buriya uriya nagiye kuvuga nk'ibyaba abandi mm. ariko ntibagerageza bikosore kuko baracyafite igihe cyo kubikosora kuko imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi mm. Mm. none se wowe nkawe niki kintu wumva noneho bagomba guhindura mu rwego rwo kugira ngo ibintu umurimo cyangwa ubutumwa bwiza bwa Yesu kirisito babuvuge neza kandi bugende ku murongo nk'uko byakagombye kugenda arega ikintu abantu bakwiye guhindura se bakwiye kubanza gusenga arega reka nkubwire nubwo baba baza batubwira ngo bagiye bagiye gusenga hamwe na hamwe bamwe mu misozi ahandi mu mazi ahandi mbega babyivuga ibigwi mm. ariko ngewe ntekereza ko umuntu wasenze rwose ntabwo ashaka gukura ikintu gitandukanye n'imvugo yo muri bibiriya ngo acyatura kivuge kijye hanze mu bantu mm. ntabwo bishoboka rero abantu bakwiye gusubira gusenga kuko ubundi umuntu usenga anakijijwe hari ibyo avuga hari n'ibyo atavuga mm. cyane ko turetse no kubakijijwe no ku bantu bafite umuco w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mm. hari ibyo bavuga n'ibyo batavuga rero navuga ngo abantu nibasubire gushaka imana abantu barimo gushaka viyuzi kurenza ubugingo mm. ariko nyamara ntabwo ngo ntibashake imana kurenza viyuzi mm. none se hari iyindi mvugo ni apotre mutabazi eh, akunda gukoresha yaba ku bahanuzi ngo hari umuhanuzi uba ugomba guhanurira abasirimu hari n'umuhanuzi uba ugomba guhanurira abandi bari mu rwego rwiwe ese koko hari ubuhanuzi bushobora kukuzira kuko uri umusirimu ukabwira ubundi musirimu utazira umusirimu ucirire ubuhanuzi mutoya ubundi ibyo navuga ni bike hmm. umusirimu ko ubusirimu bwa mbere bwa bwakubarokore bwagakwega umuntu ukijijwe hmm. kandi umuntu ukijijwe ntabwo yakwanga kumva ubuhanuzi ngo ni uko atahanuriwe n'umusirimu hmm. hanyuma rero ibyo kuvuga ngo hari abo ugomba guhanura n'abo utagomba guhanurira bitewe n'ibyiciro barimo kereka nta mutabazi ari we utanga abahanuzi mm. niba ari abahanuzi be hazabwira ati genda uhanurire uriya umusirimu nawe genda uhanurire uriya utari umusirimu mm. ariko niba ari abahanuzi ari ab'imana yabahamagara iyo yabashyizeho mm. izabakoresha mu buryo ishatse butandukanye wowe se iyo witegereje ubona kuko apotere mutabazi ari apotere by'ukuri cyangwa ni apotere by'izina nk'uko twagiye twumva abantu biyita amazina ah, y'umurimo w'imana nkaba ba pasiteri bizimungu bari bitirwaga iryo zina nka pasiteri nyamara atari ah, abapasiteri wowe ubona mutabazi ari apotere ngewe ngendeye ku bandi bashumba mbona mpereye mm. no ku bashumba banjye imana ibaha umugisha nta mm. munsi n'umwe nigeze mbona rugamba impamvu ari we mvuga ni uko ariho nsengera mm. ni we mushumba uncumbye mm. ntabwo nigeze mbona ashaka guhagarara ngo abwira ngo ngende ndi bishopu ngo ngo mfite amavuta oya mm. asabana n'abantu bose asengera abantu bose avugana n'abantu bose ntabwo abatandukanya rero abakozi b'imana hari n'abandi n'abandi n'abandi benshi mm. nta mukozi w'imana ujya hariya ngo yivuge ibigwi yivuga amavuta afite mm. ibyo bintu rongewe iyo mbishingiyeho mbigendeyeho ntabwo njya nemera ko uriya mugabo ari apotere mm. eh, cyane ko ari we ubyivuga ntabwo ntabwo ngewe mbyemera ugendeye ese ugendera ku mivugire yiwe cyangwa ku myitwarire yiwe nicyo kintu ugenderaho uhamya yuko atari apotire ngendera ku mvugo ze zaha mm. kuri yutube kuko mm. ntahinduka ahora ari wa wundi mm. Nubwo ni umunyarwanda ngo akari ku mutima eh, agasesekara ahora ari wa wundi ibyo yavuze uyu munsi aho kubikosora agaruka ahubwo yarushijeho kuvuga ibindi rero ibyo bintu nibyo ngenderaho mbona ko atari umushumba mm. eh, ubona ari iki wabwira umuntu noneho ashumbye cyangwa umuntu umwizereramo mhm. umwize abamwizereramo bo barahari mm. nta nubwo wabakura ku kuri we kuko urumva ikibazo cya mbere waba ufite ni ukwizerera mu muntu aho kwizerera ku mana mm. ariko byaba byiza wizereye ku mana kurenza uko wakwizerera mu muntu niko nababwira eh, none bivuze ngo abantu bashunge na mutabazi bahindukire bareba ukuri bashobora kuba batari mu nzira y'ukuri ubundi si ubwo baba batabona ukuri n'ibintu hirwa avuga <laughs> ubu koko waba ufite urugero waba ufite papa wawe mm. buri munsi agenda azana azana ibintu yibye hanze mm. ntubone ko ari umujura mm. ahubwo ikintu kiba gihari ushobora kubibona ukabyirengagiza ariko abantu ashumbye niba babona uburyo akoresha atukana uburyo avuga uburyo avuga mu bwose bagakwiye kubona yuko bagakwiye kubona yuko ibyo ababwira atari ukuri hasi mm-hmm. waba ufite umushumba ngewe aba yari ngewe washumbye mm-hmm. mbona ibiganiro akora mm-hmm. naba naramusanze nkamuganira ariko biriya mushumba ukora si byo mushumba yakuvuma eh. ariko uzi ko bafite ubwo bubasha ahaha si hari abo yavumye mu mezi atatu reka turayategereje turi mu hmm. kwa kangahe turi mu kwezi kwa gatandatu eh. ku itariki oh. makumyabiri z'ukwa hmm. gatandatu ubwo ni ukwa gatandatu urukwa karindwi n'ukwa munani hmm. reka tuzarebe ikizavamo ibintu byose iyo ubihaye igihe birigaragaza bikanagenda neza yego wowe n'iki noneho nka umuvugabutumwa ni iki kintu wabwira mutabazi kugeza kuri aka kanya namubwira iki se ko atabwirwa ntabwo abwirwa mm. ntabwo yumva <laughs> ibyo umubwiye agaruka gutuka ariko eh. ngewe namubwira ijambo rivuga ngo rwose mutabareka nkubwire uri umuntu wambaye inyama n'amaraso isaha ku isaha uko nava mu isi uko nava mu mubiri nawe niko wava mu mubiri icyiza rero ca bugufi niba wumva ushaka kuba umukirisitu wubaha abantu bose ureke gutora gutandukanya abantu ureke gukunda ngo abakire kurenza abandi kuko uwo ubona ukabona ni umukene ejo hari igihe azaba ari umukire kurenza undi wumvaga wubashye abo mm. basirimu bawe hari igihe ejo cyangwa ejo bundi babandi wabonaga nka gasiya wowe wabinumvisaho bise gasiya bazaba bazamutse kurenza abo basirimu ugendana nabo uvuga mm. ko numvise unavuga ngo kugendana n'umukene ntabwo ari byo ntabwo <laughs> se hari igihe umuntu avuga ibintu ukumva rero ahari ntabwo ari n’umwiza. ndumva ari ibyo ngibyo namubwira nta kindi mm. ibyo birahagije gusa imana yacice ku ntebe y'imbabazi mm. nashaka kubikosora abikosore hakiri kare ariko isaha ku isaha n'itorero ryazamuka mm. eh. reka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu ukaza kudutangira eh, ijambo ry'ihumure ku bakirisito bameze nk'aho batari mu nzira nziza ndetse n'abo ngabo bashumba batari mu nzira nziza mu by'ukuri imvugo barimo barakoresha ntabwo ari imvugo z'abakozi b'imana ndetse n'abana b'imana rero reka tugushimire cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu murakoze murakoze mhm. mm. reka dushimire umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro mm, niba utarakoze subscribe kuri yero tv yikore kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ni ako kanyuguti kanditseho subscribe k'umutuku witukane no kunzogera kugira ujye ubona notification y'ibiganiro byose dushyizeho murakoze cyane imana ibarinde yego